Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando sobrepujo pras cubas, o futuro pede bis. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando sobrepujo pras cubas, o futuro pede bis. Pras Cubas nascem sanguessugas, pras Cubas que fogem da luta, Bras Cubas vivem de desculpas, Bras Cubas exploram sem culpa. Machados nascem explorados, machados que são renegados. Machados depois aclamados, machados nos deixam legados. Bras Cubas nascem sanguessugas, Bras Cubas que fogem da luta. Bras Cubas vivem de desculpas, Bras Cubas exploram sem culpa. Machados nascem explorados, machados que são renegados. Machados depois aclamados, machados nos deixam legados. Brasil tem que usar o seu machado. Quando usa o seu machado assis, Bras Cubas logo são derrubados. Cupins que corroem o país. Brasil vai usar o seu machado. Machado Assis. Pras cubas logo são esmagados, cupins que corroem o país. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando sobrepujo as cubas, o futuro pede bis. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando sobrepujo Bras Cubas, o futuro pede bis. Bras Cubas nascem sanguessugas, Bras Cubas que fogem da luta. Bras Cubas vivem de desculpas, Bras Cubas exploram sem culpa. Machados nascem explorados, machados que são renegados. Machados depois aclamados, machados nos deixam legados. Brasil tem que usar o seu machado. Quando usa o seu machado assis, pras cubas logo são derrubados. Cupins que corroem o país. Brasil vai usar o seu machado. Quando usa o seu machado assis águas logo são esmagados. Cupins que corroem o país. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando ele sobrepuja pras cubas, o futuro pede bis. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando ele sobrepujo pras curvas, o futuro pede bis. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de assis. Quando ele sobrepujo pras curvas, o futuro pede bis. O futuro pede bis. Com machado de assis, o futuro pede bis.